Hello, everybody. My name is John Stemkowski, the director of Celebrant Singers, and I want to say a hello to the people of Ustron and the cities around. Witam wszystkich. Hello. Mam na, na nazwisko Stemkowski John i chciałbym wszystkich przywitać e, w Ustroniu i w tych wszystkich tutaj okolicznych miasteczkach. Celebrant Singers from California, 10 singers and a 12-piece orchestra for a beautiful concert on Sunday night at 1700 hours. Tak. Celebrant Singers, zespół, z, który składa się z 12 muzyków e, i z 10 e, śpiewaków, będzie przedstawiał ten koncert wkrótce. I want to invite all of you who live in the Ustron area to come to that special concert and let's be in God's presence together, to be uplifted, to be encouraged, to be strengthened. I wszyscy wy, którzy tam mieszkacie, w tym, w tym pięknym rejonie, chcę zaprosić Was e, do ustrania, a po to, żebyście zostali tą muzyką podniesieni, zachęceni i po prostu błogosławieni. God bless you today. And we look forward to Bóg seeing Was błogosławi i oczekujemy na Was. We look forward to seeing you at the Celebrant concert at the amphitheater Sunday night 1700 hours. A więc o godzinie 17 w Ustroniu, w amfiteatrze chcemy się z Wami zobaczyć. God bless you. Niech Bóg Wam błogosławi.